sabar sikat wih ngeri buat sikat ini uh berat nyangkut nyangkut aduh nyangkut ngeri kali tarik ini tuh berat. Halo abangku, selamat datang kembali di channel Ujun Jolak ya bosku ya Oke, tanpa bertela-tela kita langsung aja mancing ini bosku ya Oke, ini spotnya berbentuk lop ini bosku ya Bisa dilihat, mudah mudahan ada cintanya ya Oke Nah, bosku. Woi, kayaknya tenggelam ini, bosku. Tunggu dulu ya. Oke, tarik sikat, bosku. Waduh, nyangkut. Ih, juga tarikan ini, bosku. Mm -mm. Waduh, nyangkut lagi nih. Kampret, kampret. Waduh. Ah, nyangkut sudah ini, cok, cok ini agak susah sih bosku agak ke dalam dia masuk ke situ kita tercebur ini ah kita tarik aja sudah bosku biar aja putus-putus ini sudah ini gas aja sudah putus sambung lagi bosku ngapain repot ih mantap bosku gede-gede gini nih sampai di bawahnya kemana-mana ini oke okay. Oke bosku langsung perjumpaan kedua kita bosku ya dimakan ini bosku tunggu dulu sabar lah mana mana mana mana ayo ayo ayo sikat bosku ayo aduh lepas eh lagi lah coba aja sabar aja bosku cinta itu nggak akan hilang bosku asal kita cari terus oke nah sabar bosku sabar aja santuy isep rokok dulu bosku Nah itu gelembung-gelembung cinta itu bosku Biasanya kalau ada kayak gitu tuh Besar ini bosku Nah Nah, nah, ayo, ayo Tunjukkan dirimu, dek Iya, dek Sikat, dek mm. ya. Ui Ui Lumayan ini hmm, hmm. Berat juga ditarik Ui Ui Ay, susah nariknya bosku banyak pelepah di sini. Aduh. Ay. Nah, ini dia. Nah. Ini dia penampakan yang sering bikin kita nyangkut ini. Kau ya, kau mau kemana kau ya? Nah, banyak kau ini ya.